मैं उन तीनों लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाऊंगा कहाँ से हो आप लोग घर से अच्छा उड़ीसा से हम लोग आपका अच्छा आपको बंगाली आती होगी ना तो? उड़ीसा से इसका मतलब ये थोड़ी ना बंगाली आता अच्छा are you a Bengali no South Indian अच्छा but you can have this doctor वाटरफुलनेस बस बेटियां लाओ बेटिया लाओ स्वागत आप लोग के एक और न्यू वीडियो में गाइस तो पर उससे पहले थोड़ा सा गाइस वीडियो में बहुत मेहनत करती है वीडियो बनाने में तो चैनल को आप लोग पहले सब्सक्राइब करो नोटिफिकेशन लगाओ और शेयर करो लाइक करो वाइज आप लाइक करोगे तो आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं पैसा नहीं लगेगा लाइक वाइक कर दो ठीक है मतलब इस वीडियो कैसे इस कमेंट में तो जरूर बता रहे ठीक है बहुत ज्यादा मेहनत देते हैं इसका भी गड़बड़ देखिए कोई भी पार्ट में कुछ आपको लगेगा एडिटिंग में गड़बड़ है एडिटिंग में भी गड़बड़ लगेगा तो कमेंट में बता दो गाइस अब आगे वीडियो एंजॉय करो गाइस आप कहां से हो इंडिया में कहां से हो अच्छा आपका नाम क्या है दिया तो दिया तो कोई गेम खेलते हो क्या हम्म। नहीं तो दिया आर या Bengali but you can have this roster बिंदास अरे यार आप तो सब जगह से इतनी सुंदर हो मैं फेस की बात कर रहा था ठीक है आपने हाथ गलत जगह रखा है यार नहीं मैं हाथ इधर टेबल पे रखा है अच्छा just I am showing your rings showing off my rings see तो क्या तो रिंग दिखा देगा क्या क्या कहना चाहते हो आप जो समझे पहले वही था बट ओके आप शादीशुदा हो जी नहीं तो अरे मैं मतलब छुपा ही रही थी मुझे तो आप पता नहीं क्या बोल रहे वुमेन हाय बड़ी सुंदर आज में तुक्का दिख रहा मेरा मेरा तुक्का दिख रहा है एक्चुअली देखो मैं ना एस्ट्रोलॉजिस्ट हूं ठीक है मेरे को सब मालूम है आपके बारे में अच्छा मेरे बारे में हाँ क्या आप बोलो वेस्ट बंगाल में आप क्या हावड़ा में रहते हो नहीं कहाँ पे रहते हो कवाली बेस्ती मैं असम में रहती हूँ असम में रहते हो कोई बात नहीं मैं दिल कह रहा था पर मैंने दिमाग का सुन लिया तो एक्चुअली आपका मेरा दिल का कनेक्शन है ठीक है तो दिल के सुनेंगे ठीक है समझिए तो क्या आपको बंगाली आती है पूरा बोलने ऑफ कोर्स हाँ तो यही बोला जाता है ना जब कोई पहली बार जैसे आपको मैंने बोला तुम भी बंगाली सही बोला ना मतलब मैंने हाँ আমি তোমাকে ভালোবাসি और मैं- ये भी सही बोला ना